Allahın yaratdıqları üzərinə ucalması. Sual. Bəzi insanlar deyir, Allah səmaların üzərindədir. Bəzi alimlər isə deyir ki, Allahın məkanı yoxdur. Bu məsələdə doğru ray nədir? Cavab. Əhl-i sünnə Allahın yaratdıqları üzərinə, zatının ucalması məsələsinə Quran, sünnə, icma, ağıl və fitrətdən dəlillər getirmişdir. Quranın dəlillərinə gəldikdə isə Allahın yaratdıqları üzərinə ucalmasına dəlillər müxtəlifdir. Bəzən ucalmaq, bəzən göydə olmaq, bəzən göydən nəyinsə enməsi, bəzən göyə nəyinsə qalxması və bəzən özünün səmada olması zikr olunub. Ucalığa dair dəlil ən uca Rəbbinin adına təriflərdir. Göydə olmağa dair dəlil o öz qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir. Göydən nəyinsə enməsinə dair dəlil şübhəsiz ki, zikri biz nazil etdik. Göyə nəyinsə qalxmasına dair dəlil Gözəl söz ona tərəf yüksəlir və onu ucaldan yaxşı əməldir. Özünün səmada olmasına dair dəlil, göydə olanın sizi yerə batırmayacağına əminsinizmi? Sünnənin dəlillərinə gəldikdə isə onlarla hədislərdə gəldiyi kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edərkən əllərini səmaya qaldırıb. Cariyə hədisində gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona dedi: "Allah haradadır?" O, "Səmadadır" deyə cavab verdi. O sallallahu aleyhi ve sellem ona mən kiməm deyə sual verdi. O sən Allahın elçisisən dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun sahibinə dedi. Onu azad et. O möminədir. Bu azad olmayan özünün heç nəyi olmayan kəniz bilir ki, onun Rəbbi səmadadır. Amma Adəm övladından zəlalətdə olanları isə Allahın səmada olduğunu inkar edirlər. Deyirlər ki, o nə yuxarıda, nə aşağıda, nə sağda, nə solda, əksinə o hər yerdədir. İcmanın dəlillərinə gəldikdə isə sələf alimləri Allahın zatı ilə səmada olmasına icma etmişlər. Onların sözlərini İmam Zəhəbi rahimehullah kimi elm əhli Əl-Ulu lil-Aliyyil Qaffar adlı kitabında nəql etmişdir. Ağlın dəlillərinə gəldikdə isə bütün aqil kəslər ucalığın kamillik sifəti olmasında həmrəydirlər. Əgər belədirsə, bu Allah üçün təyin edilməlidir Çünki mütləq kamilliyin hər bir sifəti uca Allaha xasdır. Fitrətin dəlillərinə gəldikdə isə bu mübahisə və ya təkəbbürlük mümkün olmayan bir şeydir. Hər bir insanın fitrətində uca Allahın səmada olması vardır. Bunun sübutu da hər bir insanın başına müsibət gəldikdə bu müsibətin aradan qalxması üçün Allaha yönəlir və o anda qəlbi heç bir tərəfə deyil, yalnız səmaya dönür. Doğrusu təəccüblü olan orasıdır ki, Allahın yaratdıqlarının üzərində ucalmasını inkar edənlər dua edərkən əllərini ancaq göylərə qaldırırlar.